untuk video channel ya. Okay guys, kali ini saya akan buat video ini ya. Ini saya akan buat video sebab apa saya copy perintahnya ya. Tidak bisa main sebab ah, apa ya? Saya dulu tu yang tengah tengah tak sebelah tu saya dulu kan. Ah, Saya dulu tu tidak bisa buat dulu ah, download guys. Kan? Saya tekan-tekan banyak kali. Dan tekan ingat dah download belum. Saya dua-dua je elok lagi. Tak kenapa kenapa saya. Tak tahu kenapa saya saya nak download susah. Saya tu saya tak tengok yang game Poppy Playtime dia suruh duduk kita duduk duduk duduk. Aduh, kau boleh komen tak ya guys? Mana nak uh, dapat ke Poppy Playtime yang senang? Saya main tadi saya nak check dah play so tadi gamenya Oh dia playstation saya dia dah sesuai sesuai dengan playstation saya sebab versi saya versi versi versi ya hmm tak boleh juga yang info baru saya ada je tapi kena bayar juga dia beli tu saya tahu lah hmm nanti ke boleh bayar yang mu bayar best best kita lah Kanya bagi yang yang tu bagi yang tak boleh main ha, boleh guys kan? kalau kalau boleh letakkan link dalam komen komentar ya kalau kau tak tahu cari link dalam google google kan guys cari dalam google ha, eh, sorry ya sorry, sorry. google kau boleh tuk tulis EP, um, ha, EPK tu kau boleh tulis popi pelintai EPK APK Hati okey dah jumpa Letak dia elok Kita letak tu Banyak sepagi tipu Tahu? Bagi kita tulis poppy plantai EPK ah, ha, Kalau tak kisah ke EPK motor ah, Tak kisah Jangan bagi ya tak betul ke kalau dia rosak ke tak boleh main ke hmm? Okay, faham tak? Nanti kakak boleh bagi lah. Okay. Okay guys. Jangan lupa subscribe dia Jangan lupa subscribe ni ya yeah, guys ah, Terima ya Okay, okay guys untuk Itu dia videonya Jangan lupa Jangan lupa berikut-berikutnya Bye-bye Dadah